大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播啊。今天 <laughs> 有点咳嗽，不过大部分都好了啊。老师在这个礼拜蛮忙的，就是咳嗽，可能大家等下听直播的时候啊，有点小小的影响，不过大部分应该是没有什么问题的，好吗？那今天内容是比较多哈，老师这今天做这次做的一个内容啊，它是比较广泛一点的。 所以说呢，我们直接就开始。那提醒一下，哎，这边还这边啊，旁边那个 QR code 啊是老师的赞助连接啊，现在先把它关掉，好吧？老师先把它关掉，因为那个很，我老是觉得那个荧幕看起来很不协调。啊，等一下我们在在这个中途休息的时候来把它打开啊。那下面的老师的那个赞助连接也弄好了，收钱这种事情老师都很很很很勤奋的，哈哈哈，好吧？哦，关掉，好，已经关掉，好。然后那我们直接进入到我们今天的一个主题，哈。 在这一周啊，亚洲可以说是非常受到了瞩目。而首先呢，我们看到了美国对于操作台海议题以及美中之间的策略方面产生了比较大的变化。这里面呢，包含着美国的财政问题已经到了暴风雨前的宁静。而这一年来啊， <coughs> 我们看到了美国为了对抗中国实施了科技制裁，所以就先挖走了台积电，后面又进行了组建这个四方晶片联盟。而这个联盟啊，以目前的状况来看。 要正式形成对中国的科技阻力有用，但是很有限。这原因当然是因为我们之前讨论过的，美国所设下的补贴条件是属于毫无利益的条款。一方面要你参加这个四方芯片联盟啊，你不得经营中国的市场；第二方面又要你赚钱的时候啊，要跟美国政府来分账。哎，就是说我补贴给你，那你赚钱，了，你是不是应该分一点给我呢？ 所以这四方军配联盟啊，大概率的可能是面临到比较黄掉的几率是还是有的，但是不是一定的。而美国难道不知道自己提出这个条件呢？这个联盟可能会因此而可能会终止或者是黄掉吗？相信美国自己也是清楚这样的结果的。那么为什么还要推出这样子的政策跟限制呢？ 其实各位可以从我们过去的直播里面看到答案，那就是基本美国啊，它也没有足够的财力来给这些厂商补贴了，所以设下一些啊大家都很难接受的条件，让这个补贴不用实际的发钱出去。也就是说，美国希望这些晶片厂商你不吃草也能跑得好，而且专为美国跑啊，就是这个马真的是有点辛苦了。 而除了这个四方军配联盟外啊，美国众议院在闭门请军方来进行中美在台海发生冲突的时候所进行的兵棋推演，目前传出来不出意外的，就似乎出了点意外。兵推的结果啊，如全世界大部分军事专家的观点是一样的。 美国无论在台海问题中得胜或是失败战败，都会损失惨重的这个结果，甚至基本上就要两条航空母舰就进入到海底当成海底公寓了。这个结果啊，对于这些众议院的民意代表来说啊，是一个当头棒喝，是一个很大的冲击。为什么呢？因为这些众议员呐，很多人都一直认为美国是世界上最伟大的国家，中国啊，它是一个满地都是骑脚踏车的百姓。 中国人都羡慕美国人家家都有汽车，餐桌上都有食物的美景。很对很多美国人来说啊，他们对中国的印象啊，还是在什么时候呢？还是在八零年代甚至七零年代的时候，最多啊，他们觉得中国大概跟印度的新德里，或是那个他们那些什么孟买之类的地方，应该说是差不多的。 是一个有很多人密密麻麻在路上走来走去都是人，但是绝大部分的百姓都是赤贫，每天都靠着骑脚踏车通勤的那个去工厂里面上班的落后国家。所以说呢，这些欧美企业到中国是开工厂，为什么？因为中国人穷啊！各位啊，老是说这个形容词啊， <coughs> 其实真的是很多美国人是这么认为的。而更有趣的事情是啊，这些印象啊。 还是很多哦，是什么时候呢？几年前，或者是十几年前，移民大陆的同胞，呃，这样跟他们讲的，包含一些轮子神功的一些同胞啊，啊，虽然我不喜欢他，但是他还是我们同胞嘛，都还是跟美国人说中国啊，多惨多穷，多么在铁幕暴政之下，真的是三餐不济啊，真的是实在是茹毛饮血。所以说，很多华裔啊，即使是华裔哦，他本来可能是台湾人，你可能是香港人，你可能是大陆人，哦，很多华裔的第二代或第三代啊。 都还在认为中国就是老师刚才讲的那样的状况，就如同什么呢？老师有没有讲很夸张？不夸张。几年前呢，那个好莱坞的漫威电影啊，他演出的叫做《丧气与十环传奇》，它里面的演出的男主角叫刘思慕，他过去就喊，曾经喊出说什么呢？中国它就是第三世界，共产主义下很多的死于饥荒这些的说法 这些是不是真的啊？这些是真的，但是那个是几十年前的事情，它确实真的是发生过。所以说，很多人说他诋毁中国啊，但是如果各位真的看他说这些话的时候，他其实不是用轻蔑的方法去说中国就是这样，我们看不起他，不是啊。老师有看过他讲这些话的录影，他是真的发自内心的、真诚的去认为中国就是那样。为什么他可以这么真诚的认为中国就是是很赤贫的？哦，这个是真的是很落后的一个国家呢？ 因为是他老爸老妈跟他说的啊，所以说这个东西就是一个传承，别人跟他讲他就信了。那父母有没有讲假？父母也没有讲假，都是真的。中国的确过去是次贫，的确是起脚还是走路，甚至啊，老师跟一些比较年轻的这个中国的一些一些粉丝朋友啊，吃饭聊天的时候说说到说三十年前啊，台商过去中国去投资的时候啊，一条水管六个人抬。 干嘛浇花？为什么要六个人抬一条水管呢？没为什么，因为在当地政府投资说让你们可以圈地的那个时候，你是必须雇佣一定的当地劳工。问题是你的工厂并不需要这么多劳工，所以是说就拿六个人去抬了一条水管，然后走了去这边浇花。甚至很多朋友是觉得老师在过去老师讲这个故事的时候，有说老师在诋毁中国啊，说什么以前在什么广州车站啊，或者是一些地方啊，哦，厕所是没有门的。 反正觉得说怎么可能，怎么可能？哎，再回去问你父母，三四十年前的确都是这样的。所以是说，这个是一个，这是一个事实的状况之下，但是它并不是现在这个时空背景，而是几十年前的中国确实如此。那是一个文革后的残破岁月。你要说他说他错，他还真没错。但是时至今日啊，那个残破的中国 GDP 已经是超过他的祖国啊，因为他是加拿大人嘛，说刘师傅是加拿大籍的。 哦，它的祖国加拿大六倍以上的中国哦，加拿大的 GDP 啊，大概是一点九八兆美元。那中国的 GDP 是现在是多少呢？现在是十七点八兆美元，而且这还是二一年的数据。这老师还是说一下，加拿大是一个非常优秀的国家。加拿大的 GDP 啊，即使在这几年，好，它这个疫情的状况之下， <coughs> 它还是正常的发展。比如是说二零二一年呢，它疫情非常严重的状况。 加拿大的 GDP 呀，还是保持百分之四的成长。所以老师说美国，那为什么说到加拿大呢？因为美加的经济啊，它是有政治跟经济的一体性，这个大家应该都知道啊，毕竟是央格鲁的中心会嘛。所以即使像加拿大这种优秀的国家啊，就加拿大是一个非常优秀的国家，华裔的第二代、第三代都还有这种比较过时的认知。 那么，美国的本土上包含了众议员跟参议员，甚至是白宫的官员，对亚洲局势有错误的认知，那也是很正常的状况。也别说美国官员啊，或是百姓对中国有错误的认知啊，这个老师也没有什么以美论啊，也不是说什么啊，这美国人是笨蛋，不是。我们台湾的百姓对台湾以外的世界也有很多错误的认知。举个例子来说，现在还是有许多台湾的百姓认为。 越南这个地方很多百姓都没有鞋子穿。越南的胡志明市，哎，的确比较热闹一点，但是应该都是小楼房，两三层楼的，没有高楼大厦，没有大楼。嗯，百姓啊，人人都戴着斗笠，穿着穿着一个白色的衣裳，然后打的牛车。好一点的，他骑机车。然后呢，只要在越南家里有汽车的，那一定都是什么越共高干等等之类的高官达官显贵，不然一般百姓是买不起汽车的。 这现在还是有很多台湾同胞是这么样的认为，更别说台湾的百姓看中国啊。上次我们的绿媒的一些名嘴有说到，中国的高铁没有靠背，就是个我都没靠背，你怎么坐的凳子嘛？或是马英九他到的地方啊，路上的百姓跟那些经济繁荣的状况啊，其实都是解放军假扮的，假装很繁荣，啊，其实根本就鸟无人烟啊，都是假的等等之类的。 我们在这边讲，大家各位听起来好像是笑话，但是老师必须告诉各位，在台湾很多人真的是会相信，而且深信不疑。不要说台湾南中东南北了，都会有人相信的。而台湾即使是北部的一些比较资讯发达的地方，也有很多的年轻朋友认为，如果中国你在家里翻墙使用 VPN。 那么你家附近的派出所会监控网络，发现你用 VPN，你翻墙，你就要被敲门，对不对？欢乐送一下，把你逮捕。所以说，中国的朋友，你们上网看 YouTube 都是怎么样的？都是冒着怎么样，冒着这个生命的危险去追求这个自由的声音。到现在还是有这么多认认为，就像在我们的频道啊，我们有时候来新朋友，他也说：“哎呀，你们中国翻墙被抓，你们都是偷偷翻墙的。”那那很多中国的朋友呢，也是啼笑皆非，但是。 真的是有这么多认为的事情，然后甚至还有人认为是说，中国现在要拆迁你家，只要在你家的墙上盖一个“拆”字，对不对？像那个那个喜羊羊一样，在在墙面上盖一个“拆”字，然后你家的房子跟土地就被充公，全家就得流浪街头。开玩笑，中国你家被拆迁，你要放鞭炮了好吗？ <laughs> 那个绝对不会流浪街头的。 或是认为中国不能够选举，或是不能够说政府的坏话啊，你一说就会被带走，就被和谐。老师只能说啊，即使现在各位看老老师直播的观众，很多人或是家人都还相信老师刚刚讲的那些事情的内容之一啊，都觉得说不奇怪啊，中国不能翻墙啊，或者是你不能讲政府坏话，啊，你只要在网上说政府不好，或是哪个官有问题啊，你就会被关关进去，然后消失在世界上。 这个真的，你去中国， <laughs> 我告诉你，这个讲政府闲话的人还真的还蛮多的， <laughs> 而且还是公开讲。所以一样的状况啊，美国众议院兵推完就准备塞给台湾一百九十亿美元的军火订单，为什么呢？正如他们所言，要防卫台湾吗？是不是？老师不敢说啊，这个这不知道是不是这个想法。 但是我们十年前跟美国所订购的鱼叉飞弹等等之类的军火订单，到现在还有很多都没有交货。我不是说一个都没有交，只是说很多没有交货。所以说没有在以美，好吧？只是他还没有送过来，为什么呢？不知道。而这个要塞进来的一百九十亿美元的订单， <coughs> 老师在这里做个假设，老师个人看起来就会觉得是说，你现在不急着把这个订单给他做了，以后就没有机会做了。 各位懂老师的意思吗？军火跟美国买东西，你得先给他钱，然后东西又不知道什么时候会交货。那么，即使我们想武装自己，难道真的跟我们前行政院长苏先生一样，我们要拿扫把去防卫吗？说白了，真的是啥也不是，你东西也不给我，那还要我一直付钱，这对吗？这真的是蛮多的意外，好吧？这当然我们要效忠我们的政府，我们不能以美。但是，我觉得这个军火商有点不厚道啊，收了钱你就该给东西嘛，对吧？ 而在中美两方的对局之下，各位有跟我们直播很久的，就可以很轻易的反应过来一件事情，那就是老师在前几年说过的，美国他正在大清朝化，也就是不断的以高姿态去要求他的对手必须投降，对中国的制裁也是不断的加大，并且喊出我还要继续加大规模的制裁你，所以我们应该好好的谈一谈。 你不能不接电话，不然的话我就继续制裁你。哪怕我已经无无无计可施了，但是你一定要怎么样？你一定要来尊重我，因为我是一个天朝这样子一个感觉了。哦，只能说是感觉。这个状况啊，老师举个比较搞笑的例子，那就像什么呢？那就像一个即将破产的贵族，命令他的债主要继续借给他钱之外，你还不能够讨债，只能继续不断的配合这个贵族啊，来继续的借款。 这就像什么，日本一直想去拜访中国，希望你不要再抛售美债，那甚至你至少也多买一点美债嘛，对不对？那你到期的美债，你是不是可以不要兑现啊？这些等等之类的行为还蛮类似的。而目前美国预计在六月份呢，财政不会把现财政部啊就会把他们现在手上的现金给用光，也就用罄了，就是我没有钱来发薪水了。也就是说，在六月以后啊，先不谈四方晶片联盟。 的钱会不会真的补贴到这些晶片厂商的账户里面？就连白宫日常要让政府运作的资金都已经没有了，遑论其他的建设，比如说超级大的基建法案，或是要给乌克兰的援助都没有办法。所以大家在想啊，五月的时候，俄罗斯为什么他可能会一鼓作气的进攻乌克兰？其中也不乏。 美国已经没有能力继续支付乌克兰他们所需要的援助，也就是一些军费还有武器，这也是相关的问题会产生。而纵使这个提高债务上限的法案呢，它后面会不会通过？老师还是说，提高债务上限的法案，它是终究一定会通过的，这个是绝对没有悬念的。美国不可能让它债务去破产，然后让美债整个变成废纸，这是不可能的。 但是呢，美国主共和党组长的众议院呢，也不会再去因为有提高了这个债务上限之后，去给乌克兰批准任何一分美元的钱去给到乌克兰。那么也就是说，俄罗斯现在什么都不需要做，乌克兰自己放着就会把自己给耗死。为什么？因为他的军费啊，可能哦，可能呢，不是说一定，可能已经无以为继了。当然，美国不出钱，他会叫日本继续出，会叫韩国去出钱， 呃，也有是这可能，你们看叫叫那个德国去出钱，或叫法国出钱，这都是有可能的。但是毕竟美国比较富有嘛，所以经费在乌克兰方面是有可能无以为继。那没钱，那你要士兵跟你打个球仗，对不对？你没钱，你没有弹药，买不到弹药，买不到装备，难道是拿怎么样？拿着大刀砍鬼子吗？对不对？不可能的，是不是？就像大明朝啊，为何抵御不了大顺朝李自成的农民军？为什么？ 不是大明朝的锦衣卫，或者是他们的的那个大明朝的士兵啊，不英勇啊，都是贪生怕死之辈，不是。而是大明朝到万历年间的时候，他都已经没有钱了，所以说你连守守城的士兵都几个月，甚至几年都没有领到一分钱的粮饷，那他们，你就叫他们去饿死嘛。所以说，真的是大顺朝进来去进攻明朝的的城池的时候，很多时候明朝的守军只是放空包弹。 就是里面装火药，但是里面没有炮弹，轰一声，然后门打开，你进来吧。为什么？因为反正我跟你打也没用啊，我拿不到薪水，我也没装备，我也吃不饱，我怎么跟你打？说大明朝为什么很快就败在李自成的手下？不是因为大明朝的锦衣卫，哎，他没有什么，没有什么这个绝世武功，因为东厂公公不用葵花宝典，而是他们没有这个军费，没办法打仗，所以只能把王朝拱手让给大顺朝。 大顺朝，然后又去跟上了大清朝的当，让让吴三桂反叛，后来叫大清朝顶接了大顺朝，所以说这个状况就是在军费上就是很重要的事情，而乌克兰现在这个军费已经不够了，那这问题就是很大了。而在这个状况之下，我们要知道，从历史来看呢，这个明朝的败亡，刚才讲到是皇帝没有钱，但是呢。 不代表整个明朝都没有钱，他们的士大夫啊，还都是怎么样？每天大摆宴席，每餐都要吃上几十个菜，甚至上百道菜来互相攀比。所以说，他们的国库很空虚，但是他的官员很富足，最后就导致了明朝什么都没有的农民军可以把明朝接收下来。而我们看美国也是一样，美国现在的军军火的一些厂商，他们大赚大赚奇财；能源的厂商大赚奇财，这些很多正因为乌克兰战争所。 所得到利益的公司好像是很多的，但是但是并不是美国政府可以赚到这么多钱，所以说我们就发现 <coughs> 美国政府它的财政哦看起来它好像是说哎美国是最后的得益者，但是并不是美国政府是后面的得益者，而是它周边的这些商人获得了巨大的利益，但是朝廷本身是没有钱的，所以美国现在非常急，它着急的什么呢？第一着急就是台湾可能快没了，对不对？ 所以，赶快把订单敲定，把钱收了，那这个是很重要一件事情。第二个就是着急什么？着急中国不配合，继续的减持它的美债，这样以后他们的新债不好卖。这个我们之前谈过，不再赘述。第三，着急乌克兰。乌克兰一旦战败，俄罗斯的国力就会随着时间大幅的扩张，因为它获得了重要的领地。第四就是着急在美国的国内经济，跟我们之前的大系列谈到的是一致。 美国信贷的紧缩，房贷开始出现了偿债的问题，连带的经济又开始出现了衰退。那么新债通过了，国内的企业它已经没有办法承受它这么高的债务跟它的通膨，还有办法去消化由美国政府、美联准会他们所推出来这些新的债券嘛？这个就是有困难的。而第五个着急是非美元的共识已经开始凝聚了。 哪怕每一年每一年呢，美元在世界的使用率只要下降，不用说太多啊，我们不能说它突然都不用美元，这是不可能的。世界上突然没有美元，会造成整个世界的经济大乱。所以说，世界上还是非常需要美元跟欧元这两个加起来超过百分之七十的一个货币使用率。这个我们上周有讲过，说老师这一周就不大去赘述。但是，只要非美元的共识形成，每一年只要让美元的使用率下降百分之二。 那么，美十年后，美国就没有办法维持美元霸权，而没有美元霸权，美债又谁会愿意大量的去储备？而美国的美债只会越发越多。为什么？因为它入不敷出，它不但没有办法 <coughs> 征到税，它也没办法赚到钱，但是它还有越来越多的债要去偿还，还有它利息也是必须要去偿还。在这个状况之下，美元只要被使用率降低，对美国来讲。 那绝对是一个雪上加霜，是一个非常严重的问题。好，然后这这五个这五个立目前眼前的问题来看啊，其实很简单一件事情，好，它只有第一件事情可以解决，就是卖军火给台湾，其他的基本上没有什么好的解决方案。也就是说，美国着急归着急啊，但是基本上是无力可无力可以回天的事情。那不怕除了台湾订单之外，台湾这个订单那当然赚钱又是军火商人，又不是美国政府。 而现在，真的能够解决美国问题的有没有办法呢？还是有办法啊！美国绝对不可能让自己完全没办法。真的要解决这个问题啊，当然就可以解决的，就是中国。中国只要怎么样做呢？中国只要欣然的接受美国的制裁，并且立刻改改头过去，大买美债，然后台湾问题冷处理或是不处理，而且公开的抵制跟制裁俄罗斯，那么美国就可以在这一刻缓过头来。 基本上可以多维持五年到十年的安稳，不过这个可能吗？啊，这个当然是比较困难。我们不能说不可能的，世界上没有不可能的事情，对不对？诶，这个是几率比较低一点。当然了，这里面也包含了中国第一不可能让美国这一次这么容易的缓过劲来，所以大买大大买美债这个举动啊是比较难达成的事情。啊、后这个不不卖就已经很厉害了，那我们可能会去买呢。 因为谁会去买未来很可能会倒债的债券呢？所以说他不加速处理抛售啊，就已经是对美国格外的开恩，手下留情了。怎么还会再继续借你钱呢？中国自己都在想办法开拓财源，怎么样？中国现在政府也很穷啊，中国政府也没有什么钱呐，因为他这要弥补他这几年因为疫情所亏损的经济跟收入，还有他们防疫所产生的巨额花费。这个很多地方政府啊，为了去做那个核酸检测啊。 还有很多很多的设施啊，那个是掏空了很多城市的他们的家底跟跟他们的财政。很多中国很多城市，他们其实是已经快要财政崩溃，这个其实一点都不夸张。因为防疫这几年呢，你不动产没有办法做，那企业也倒了，然后经济活动也停滞了，这对中国来讲，它其实是一个很严重的内伤。所以是说，中国既然自己也没这么多钱了，它怎么会有多余的钱去借给你，然后让你去来跟他作对呢？ 而在这种外交氛围下，中国当然就是，即使他是有钱，他也宁愿把钱拿去给印尼盖高铁，哎，去给新疆盖公路，或是给巴西做基建，也不会借给你美国啊。这个是外交氛围。这几天又看到是非常严重的事情，所以美国现在能做的，是是实际上是不多。最能够成功的，只有想办法拖垮中国的国力，也就是引发台海战争，让中国陷入了跟俄罗斯一样的处境。 但是话虽然很多人都这么去说，这里面也有风险。什么样的风险呢？俄罗斯这一次打完乌克兰领土，它获得了大幅的扩张，这基本上是没有争议的，不可能让俄罗斯把过去占领那几个州哦再把它吐出来，这是不可能的事情。所以乌东基本上包包含了现在在打的巴赫姆特，都会是俄罗斯的领土。那么即使这几年俄罗斯的国力可能真的因为乌俄之战而衰弱了。 但也只会像我们去年所谈到的一样，那就等于是俄罗斯挖了一个战振国渠，早晚都会因为他获得了乌东的土地而获得国力的提升。而这里面更有趣的事情是，俄罗斯打了一年仗，他已经没有很好的收入了，他还是可以继续还还他的外债。他等于说，俄罗斯国债的负担率啊，跟借钱来的这个债务啊是降低的啊。你打仗应该是借更多钱，啊，没有，这个俄罗斯打仗啊还还了更多钱，这个是蛮有趣的事情。 嗯，刚刚回到主题， <coughs> 那么美国把中国拖入台海之战里面，会不会陷入了跟俄罗斯一样的结果？即使拖慢了中国几年的经济成长，但是最终中国还是因为我们华人的血议里面就是比较勤奋，那恢复的速度当然也会比较快。那你既然恢复之后，那会变得更加的强大。那这个结果真的是美国可以承受的吗？这里面就充满了变数跟争议存在。 因为中国只要收回台湾，那么中国在亚洲可以说是国防上面固若金汤，在北方的俄罗斯一起包夹下，日本、韩国基本上就如同瓮中之鳖。即使你有美军驻守，那基本上你也什么都没办法做。而台海稳了，那么对中国而言，南海的问题就更不是问题了。毕竟南海现在只剩下菲律宾这个刺头。 只要台湾收回，菲律宾就变得孤掌难鸣。因为南海行为准则的问题啊，只有菲律宾现在不点头，其他的都 OK 了。所以说，美军在南海想搞什么，在台湾收回之后，那它的困难度会变得非常之高。也包含了台湾收回去之后，台湾海峡是不是还能够让美军直接的所谓的无害通过？这个是一个问号，因为你的台湾在这个地方，台湾海峡是不是变成内海？那变成内海这个事情的话。 你是不是能够自己自己通过？这个要真的是要考虑一下国际的海洋法啊，这个有争议哦。而台湾至于中国啊，必定是核心利益中的核心利益。这不只是所谓的历史遗留问题，而是对中国来说，这是国家安全层级的问题。而这个状况也不是现在才有的状况，早在清朝第二任皇帝啊，第二皇帝是谁啊？是康熙皇帝啊。这康熙皇帝啊，就认为。 他必须要先收台湾，才能去平蒙古的叛乱。蒙古这个国家之于台湾，那就像池塘对于大海。蒙古是大海，台湾像池塘，是完全不能比的规模。但是要平定蒙古这个准格尔他们的格尔丹他们的叛乱，那么就必须要先收台湾。所以康熙他的国策啊，他一旦即位之后，他就说我一定要做好什么。 平三番收台湾，然后呢，后面才看到 <coughs> 历史上的确之后，康熙才御驾亲征蒙古，打两次，两次打了只差不多而已，还没把它完全消灭。而打完蒙古之后，才能跟俄罗斯去签订了《尼布楚条约》。所以在近代海权的势力发展起来啊，台湾虽然小，对中国来讲，它的麻烦是不小的。不解决台湾问题，中国的国防永远是腹背受敌。 所以收台湾对中国而言呢，它是绝对必须要收的，而且必须是近年必须完成的任务。老师还是保持过去的预测，中国说台湾必定在习近平手上就去完成，而且这个时间点是二零二四年的前五年跟后五年，老师这个是不会改的。而到底会不会真的？老师预测的是成功的啊，是成真的？那么我们可以再一起看看。 无论你身在何方，我们都可以一起来见证这个历史。就如同我们前两年都曾见过，无论是台北，无论是东京，无论是纽约，街头上居然会有一天在烈日当空之下，路上空无一人。这个事情就是我们见证的历史阶段。而历史的进展呢，也不会问我们接不接受啊，这个事情合不合理，我们只能去参与，但是我们不能够拒绝历史的变化。各位，你说是吗？ 好，我们看一下各位什么问题哈。哇，鼻子好痒。来看各位什么问题哈。老师什么时候开班授课？呃，有在写教教材。老师现在开班有个问题，就是说我到底是应该用这种这种直播的方法去做，还是我录好了，对不对？那你就直接在网站上购买你要上的课。哎，这个老师在想这个这个模式哈，就是上课已经可以上了，就是我到底是要直播上呢，我还是说变单元课，然后你直接到老师的网站付费购买，然后就开始上。 哎，这个这是要去讨论的事情，好吗？明天打 <coughs> 第四，第四的莫德纳，好加油，能打好打 BNT 的莫德纳老师对他的的概概念不是很好。 <laughs> 哦，来，世界乱的离不开美国，没办法，这是他的利益存在。我制造混乱，如果是这个国家的利益，那他做的事情就是正义，好吗？ 顾客说：“战争要赢，欧美需要以十倍以上的金力，怎么可能？他们自己都没钱吗？”啊，感谢秋夏赞助，感谢秋夏赞助，感谢林冠啊，你感谢林冠的赞助哈。我们旁边，等下我快把开一下啊，赶快收钱了，对不对？啊，赞助的 Q R code 赶快拿出来， <laughs> 是不是？啊，那 YouTube 上赞助的老师很感谢，但是老师必须要跟他拆哦，他拿百分之二十。哦，来，冯德兰来华后反华变中，那个冯德兰他已经没有没有未来了，因为他在。 他们自己的的那个国内有他们的有弊案存在，所以他也没办法去接什么秘书长的位置啊。说冯德莱恩已经没有未来，了，他讲什么其实大家也不会在意的，好吗？ <laughs> 冒着被抓的风险给我点赞。 <laughs> 哦，美国人说我们在美国可以骂总统，在台湾我也可以骂总统，但台湾不能骂总统，但可能可能会被关频道。 <coughs> 骂人如果是属于言论自由，那这个言论自由是没有意义的。我们可以就我们可以揭弊。 对不对？我们可以去找出政府的错，我们可以抵制说他不好的政策，我们可以去批评政府施政的错误。但是不代表你骂人你是对的，好吧？骂人并不是言论自由的精神，言论自由是前提是你不伤害他人之下，你有言论自由，而不是说我到处的肆意诋毁他人，跟我讲是言论自由。对不起，即使你的国家的言论自由，法律可以容你，天地之间你的业力啊，口业啊，你还得自卑了，好吗？ 大陆依旧管控出境，出国出境，起飞前一天必须打电话要求提供相对的材料，看你去哪里吧，看你去哪里吧。为什么老师的贵客都没有遇到这个问题啊？你可能有遇到这个问题，但是可能我不知道你去哪里啊。说真的，我不知道你去哪里。老师的贵客要出要出要出国，直接付个飞机票买他就出去了。 <laughs> 我不晓得你为什么是被会被管控了。好，大陆看蓝白的候选人，觉得二零二四可能没有选举了，那不知道哈。当然，我也在怀疑。 我在想问各位一件事情，就是我们面临明天尝试要五月后再开，是还是这几这这几个礼拜就可以开了？啊，很多人问老师，啊，那个这火友娱乐出来啦，对不对？赖清德的胜选几率高不高啊？柯文哲啊，或者或是韩国瑜会出来啊？我想想，五月先过完是比较有有趣一点，我都开始怀疑五月这个问题会不会影响到我们这边了，都有可能，好吗？ 菲律宾去跟韩国去借老美，那个 <coughs> 菲律宾，他其实小马可是他是很摇摆的，很很会抖这种手腕的人来所以他真的靠美他也比较难，好吗？如果建什么时间台湾会大陆会收台，这个不是啊，这个我告诉你啊，这个这个战战机的这个战争这件事情，我们没办法预期哪一个国家他什么时候会发动一个战争。就像二去年二月，老师只能说国际上会有战争，但是我并不知道俄罗斯会打乌克兰了。 我也认为乌克俄罗斯不会打乌克兰，你那么才几万兵、十万兵，你打乌克兰，还真打了，你知道吗？还真打了，是不是？所以老师只能说，这个今年的有风险啊，这个下个月尤其是五月，那个血血色五月啊，这个事情是很值得大家注意。但是我不能说那个时候到中国说台湾这么机密的事情，我怎么可能算得出来呢？对不对？我真的算得出来了，我可能就被暗杀了，你知道吗？ <laughs> 开玩笑，是不是？那些儿子在美国那他的他的儿子，我们最不及欺辱了，好不好？ 为什么不能算寿命？我想知道你自己的寿命，提前准备一下可以吗？你可以啊，你可以算寿命啊，但是我不帮你算可以啊，这么简单的事情，对不对？你可以算啊，但是你不要找我哈， <laughs> 你不要找我们哈，你要算你找别人算，你出了钱，很多人都跟你讲，反正讲了之后你会不会到那个世界，你也不知道嘛，对不对？这棺材里面装的是死人，不是老人，你说是吗？啊，这是我们我们我们我这个门派不算。抖音兵在遭遇退伍老兵啊，那这我没看到了，我不能乱讲嘛。好，感谢 Jeff，感谢 Jeff 好，感谢我赞助，谢谢谢谢。 在台湾也不能骂， <laughs> 也不能骂美国总统。们不会再次当选吗？老师在四年、三年半以前，我就预测川川普那时候不会中选，然后他应该也没办法再当总统。那这个、这、这个事情，我们到今年年底，我们再开一次命理名人堂啊！如果老师没什么问题的话， <laughs> 我们再开一次命理名人堂，会谈一下美国的选举，好吗？那去年在前几年，我们也预测过嘛，是不是？ 好，感谢 Jennifer，感谢 Jennifer 赞助，好，感谢 Jennifer 赞助，我们可以多利用我们那个 QR code 好吧？多利用我们这个 QR code，我把它移到这边来，好像会被挡住，看，要放老师这边，对，感觉上就有怎么样？感觉上就有被赞助的感觉，对不对？感叮叮叮叮，赞助了，歪了，赞助的感觉，对不对？哎，好，那我们继续下去哈，QR code 先关了，不然影响我的画面感哈，这个感觉不对称，好吗？好，那我们继续下去哈，那在国际 <coughs> 国际上面呢，我们就可以看到。 乌尔之战现在进入了一个非常有趣的地步。为什么说非常有趣呢？我们从这场战争我们可以看到，欧美演出了一个非常华丽的舞台剧啊，就像我们封面一样，对不对？演了一个很华丽的舞台剧。为什么说是舞台剧呢？是老师不尊重战场上牺牲的宝贵生命吗？不，不是这个样的。我们从乌尔之战一开始就看到了欧美，尤其是欧洲的泼。 兰啊，这个国家，它是非常支持乌克兰，并从波兰经手了数百万的乌克兰难民，然后进入到了欧洲，分散到了欧洲的各个国家去。而当时我们就有说到，这种协助基本上不可能持续太久，因为人都是要吃饭的。而乌克兰的百姓啊，在欧洲的国家风评里面，都不是以勤劳著称。哎，各位懂老师的意思吗？ 所以波兰等国啊，未来必定会因为乌克兰问题啊而导致发生你自己的问题。而战争到了中期啊，就是去年的秋天的时候，西方媒体几乎对乌克兰难民的现状进行了封口，没几乎没有人再去讨论这几百万的乌克兰难民是不是有被欧盟这些高唱人权之歌的伟大国家所善待。 或许他们转为自己国家的国民啊，这些消息相信各位已经很久很久很久都没有听到或是看到过了。而现在，这个伟大的自由民主的波兰、匈牙利以及斯洛伐克这些欧洲的国家，就颁布了所谓的禁乌令。简单的说，就是给予乌克兰贸易制裁。哎，奇怪了，欧洲居然制裁不是俄罗斯而已，连乌克兰都给你制裁了。 那这个制裁当然也是针对乌克兰的农产品倾销到了这些国家的限制，甚至呢，乌克兰农产品啊，在这些国家所出售的价格是低到甚至达到骨折，不是对折，是达到骨折，以三折的价格来做倾销。所以这几个欧欧盟的国家啊，为了保护自己国家的农业，所以就颁布了禁乌令，不准乌克兰的农产品进入到了这些国家之外。 就连你这个乌克兰的农产品，你要说好了，你不让我卖，我不卖你波兰，不卖你匈牙利，不卖你斯洛伐克吧，我就派货车啊，我就经过你的国家，我到你后面的国家去卖，总行了吧？是不是？不行，你连经过都不被准许的。所以波兰这些国家的正常角度来看呢，他他们有没有做错呢？其实波兰这些国家、匈牙利这些国家并没有做错，因为。 无论如何，都应该，你是执政者，都应该以自己国家的利益为最优先，这个肯定是没有毛病的。但是问题是，乌克兰的农民命目前正急需要贱卖这些农产品来给他们自己做救亡图存所不得已必须要做的事情，所以以乌克兰农民的角度去看，这些倾销的手法也是不得已而为之的办法。 没有哪一个农夫，哪一个务农的一个那个一个企业，他愿意把自己辛劳的的结果，甚至用于低于成本价的方式来贱卖出去。无论乌克兰的土地原本有多肥沃，农业有多发达，但是你是半价甚至是三折价的价格去卖出去，肯定不是这些农夫他们所愿意接受的。 而是，如果不这么做，那这些乌克兰的财政可能就无以为继，这些农民农民可能也没办法继续下去。所以，支持乌克兰的农业就可以算是广义的支持乌克兰继续抵抗俄罗斯的侵略，这是最好的办法之一。这个是我们台面上的话，相信大家也不反对。因为你要卖出去，等于是说他们有钱了，那我们自力更生来支持我们自己的国家。抵抗他国的侵略，这是很正常的事情。 但是国际政治却不能够接受这样子的论点。你今天三折去贱卖这些农产品，我如果让你这些农产品进来我的国家，我的农民就完蛋，因为我可能成本是只有百分之五十，然后你到三折的价格，开玩笑，我不是完蛋了吗？而如果让你经过我家去卖给我其他的隔壁邻居，那么完蛋了，我邻居的农民跟我的农民也一起完蛋了。 对不对？因为一样的东西，消费者不会选择用原价，都会选择最实惠的价格，这是人之常情嘛，对不对？那么这个问题啊，我们生在亚洲，我们只能把它当笑话来看。但是，对于乌克兰的百姓来说，那基本上就是断了他们的财路。要知道，乌克兰本身是农业大国，卖不出去的农产品，最多最后啊，也有可能是直接报废。为什么呢？因为你储存也是需要成本的。 我不能说我卖不出去啊，比如说牛肉，我把牛肉冰起来，然后大豆、小麦、玉米放谷仓就可以储存，就是一个成本，存的越多，你的成本也就越高，而且它是有限的，而东西都卖不出去，了，哪有来哪有这些钱去储存这些农产品呢？对不对？而这些农产品就很多不多多出来的，很大的概率啊，你就只能报废，对不对？就只能堆肥报废了。但是问题不是只有这些。 我们看到的禁污令啊，其实是表面啊，对不对？真正的问题不在于禁污令这件这个节骨眼上，怎么说呢？因为禁污令之下，乌克兰没有生意，那么这几个月要播种的农作物就没有办法进行，因为他要买种子，这几个月没有办法买到种子跟肥料来播种，而且他甚至没有钱。 就没有足够人员啊去做灌溉或是耕耘，那么它的年底今年的年底，乌克兰这些农民就不会有收成。你年底没有收成，那么一件事就会发生了，我们全世界市面上粮食的价格就会大幅涨价。那这个时候，波兰等欧洲国家还有美国，就是可以把粮食在的价格继续抬高，卖上一个好价钱。 各位要知道，乌克兰这个国家是特殊的。乌克兰它是占全球小麦市场的百分之十，玉米市场的百分之十五，大麦市场的百分之十三是全球哦。而乌克兰也是国际葵花籽油它占比百分之五十以上的国家。刚刚也说到，乌克兰产小麦，它同时也是世界第七大小麦生产国，它的产量每一年是三千三百万吨。 只有欧盟、澳大利亚、美国、俄罗斯、印度、中国可以生产的更多啊！刚才讲那六个国家是一到六位， <coughs> 而乌克兰的粮食如果被抵制，对谁的影响很大呢？这里面最大的小麦的进口国啊，啊，包含了什么？世界上小麦最大的进口国是包含了埃及、中国、土耳其、尼日利亚和印度尼西亚，又是印尼。 其中，埃及就是进口乌克兰小麦最大的买家。刚才讲的这这些顺序啊，是全世界进口最多的国家，不是只有针对那个乌克兰进口而已。而在玉米方面，荷兰、西班牙和中国是乌克兰玉米的主要买家。所以我们可以知道，只要欧盟能把乌克兰的农产品， 所在乌克兰的境内，那么就可以让我们刚刚提到这些国家的粮食价格高上一波。而很很凑巧的就是，中国就在这。刚才无论怎么讲，中国都在其内。那么我们刚才粮食高了一个价格， <coughs> 那么现在的问题就是，欧盟台面上打着保护自己农业的旗帜，那么可以买到乌克兰农产品的管道就几乎很难了。那不能说没有，是很难，因为波兰这些国家。 禁止了乌克兰的农产品经过他们的领土，那么乌克兰只有黑海的敖德萨这个港口，那可以去出口它农作物。那这个现在当然战争过程中它并不容易，那么就得变成是俄罗斯跟白俄罗斯他们可以顺利的进口乌克兰的农产品，但是这两个国家他会购买乌克兰农产品去知匪知敌吗？这个有困难。而乌克兰除了刚才讲的波兰啊、匈牙利呀。 哦，斯洛伐克它有没有跟其他国家接壤呢？有，呃，接壤的罗马尼亚跟摩尔多瓦这两个欧洲的国家。但是这两个国家后面就是同样近屋里的匈牙利跟斯洛伐克，所以说他们吃的也能是有限的。那他说他把它包围起来之后，他就不能够进到欧洲，除非哦，乌克兰继续往南，从罗马尼亚哦往保加利亚过去，然后再从一个雅典港来把它运出来。那这个路线当然也是很挑战的。 哦，这个会不会受到其他国家的抵制也不知道，所以我们看到乌尔之战呢，现在走向的是一个经济之战，欧洲也会想，我在乌尔之战里面，我付出了这么多的代价，哎，真的是很多的代价，难道我不用因为这个战争所付出的，我现在捞一点回来吗？各位也不要忘记，美国它也是世界上超大型的农业大国，粮价大涨不是只有欧洲能赚。 美国它也能够大赚一大笔，而乌克兰面对这种被抵制的状况，也不能说它没有反应，它一定有一些作为嘛，对不对？乌克兰也不是软柿子，是不是？你抵制我，所以说我也颁布了一个新的法令，叫做禁米令。禁什么米？禁大米、小米吗？不是，禁止中国的手机跟山西的厂商小米，对小米、小米手机什么的进入乌克兰境内销售。各位没有听错，欧洲的好朋友制裁了乌克兰。 乌克兰就制裁中国的商家，为什么不？为什么？乌克兰都到这种地步了，他有没有进小米啊？其实也无关紧要了，他们的电力可能都不够了。你再去想手机的市场，那也是多的。但是乌克兰还是必须同样的去制裁中国。所以乌克兰给小米冠上什么样的罪名去制裁它呢？就说小米这个公司，你是国际资助战争者厂家的罪名，对不对？你为什么资助战争呢？因为。 我发现你这个小米这家公司啊，在乌俄之战开打之后，小米你的店居然在俄罗斯继续营业，开玩笑，对不对？这就是资助战争啊，是不是？当然，俄罗斯境内也有可口可乐，有 Nike，也有艾迪达，这些都有，但是这些就不是所谓资助战争罪。为什么？因为呢，这些这些厂商啊，美国厂商、欧洲的厂商啊。 你在乌克在俄罗斯里面开店呢，那是为了要消耗俄罗斯百姓的钱，对不对？你是消耗俄罗斯的国力啊，这个是正义。但是你小米在俄罗斯开店，开玩笑，你在滋肥，对不对？啊，当然了，这个是笑话，不是真的说这些厂商他在俄罗斯开店就是正义啊，小米就是罪恶。只是实际上这场乌俄之战要进入的下半场，就是要把你我全部人，包含了老师，包含各位在看的所有朋友。 你们在年底的时候都可能会在，嗯，面临到高粮价的问题啊，这个大家不能够小觑，粮价涨并不亚于油价涨、能源的危机或是电价涨，因为粮食是必须要吃的，都会带来一波可能是很高很高泡沫的问题，会有机会会产生，所以说我们一定要密切注意这个问题。 而在这种状况之下，乌克兰这几天啊，就是前两天的时间，也收到了俄罗斯所发动的全境轰炸，就针对整个乌克兰的各个城市啊进行了轰炸。那现在也传出了，那个乌克兰呢，它本身也集结了四万人的军队，正在整军备战，要做春季大反攻。但是有看过我们流月总论的朋友都知道，下个月叫立夏，哈，所以严格来说啊。 最多这几天发动了，叫春末大反攻，不然再晚一点了，就变成初夏大反攻了，你就不能说是春季大反攻了。而问题是啊，俄罗斯现在的全境轰炸，对实际的战果而言是很难取得的。也就是说，俄罗斯这批轰炸所能够得到的战果的好处，基本上除了让对方的百姓胆寒跟害怕之外，似乎都没有什么太大的作用。 但是乌克兰战争已经进行到这种地步，轰炸对于百姓而言都已经快变成日常的习惯。你今这两这个礼拜没有轰炸，可能还觉得怪怪的，是不是发生什么事情了？对不对？那么俄罗斯为什么还要花大钱去做乌克兰的全境轰炸呢？每一个炮弹都是钱呐，这里面就很值得去思考，是不是俄罗斯的方面啊，他也通过这样子轰炸的实战？ 来训练他们新的新兵呢？因为操作这些高科技武器啊，那也还是需要经验的。而说到了俄罗斯啊，他们现在目前呢，也有传出来说，他集结了四十万的部队，对乌克兰四万，他四十万要来瓦解整个乌克兰的战力啊。现在巴赫姆特也是差不多达成俄罗斯的目标，那就是快速的消耗乌克兰的人力资源，也就是士兵的宝贵生命。 以及快速消耗欧美提供乌克兰的任何的资源跟预算，包含了弹药，导致现在引发了我们刚刚提到了禁乌令，让乌克兰现在后面的战力啊是叫天天不应，叫地地不灵，因为禁乌令，你要我怎么样去卖掉我的农产品来换成钱呢？而在这种情况之下，乌克兰在后方已经无力支援的状况啊，那真的是他真的就是真的如他们所说的，集结了四万大军。 那我们也相信啊，乌克兰他的英勇的战士啊，他可以抵抗入侵者啊，打俄罗斯的时候获得了大胜仗。但是你打了一场大胜仗，打了两场大胜仗，打了三场大胜仗，那你后面还有办法持续下去吗？也就是说，乌克兰在被波兰这些国家实行禁乌令之后，美国也被共和党掌握的众议院所所把持住，不会再向乌克兰提供任何的援助外。 美国本身的现金，你在六月份即将用罄，这个我们刚才讲到的。那么乌克兰后续的粮饷又在何方啊？吃两个饭粮卖不出去嘛，自己吃。但打仗你不是只有吃饱啊，对不对？弹药你消耗掉了，你怎么办？黑市买回来吗？对不对？那不可能啊。而说到禁物令之外啊，欧洲的立陶宛啊，立陶宛这个国家这两天也宣布了他们国家的破产，没有听错，立陶宛已经国家破产。 两百八十万国人口的立陶宛，它里面有六万人失业。各位要知道，这个是一个很可怕的失业数字。而在他们的两百八十万的一个小国家里面，有一千三百家的企业倒闭。而立陶宛它既然已经破产了，它怎么样能够救亡图存呢？目前它希望是怎样把自己的港口租给了中国，看能不能获得了两百亿美元的借款。 那能够让他能够把现在国家给救亡图存起来，但是要知道，立陶宛之前跟台湾打得火热，跟美国站得很近，跟台湾打得火热，就这立陶宛在的台湾人办事处，各位还记得吗？那这个状况其实已经得罪中国了。你说中国现在会不会帮他？这老师不知道好，我们看后续的发展。而这个时候，当然台湾也面临到对岸的巨大压力，所以我们可以说啊，这个即将来到的五月，并不会是一个平静的月份的概率是比较高的。 这个中国最近， <coughs> 中国最近对台湾的一个宣言呢，都是很简单哦，必须要收回。然后越讲越实在，各位你会发现，他们官方的用词已经开始讲越来越实在。台湾必须要收回，任何人不能去参与讨论台湾的那台湾的问题，因为这是中国的内政。他讲的越坚决，这个事情下面的下面的军队跟他们的百姓就越来越明白这件事情未来会怎么样的变化。但是我们台湾人不明白呀，对不对？我们还是要选举，本来是。 侯友谊、韩国瑜还是赖清德还是谁都一样，大家不关心。我们已经到了最后阶段，这个是我们的媒体让我们只在烦恼我们自己的问题，这个真的是很需要管理的事情，好吗？好，那我们看看各位什么问题哦，我们还有一段，还是要把它讲完了，好吗？好，来感谢啊，感谢杰罗 A，感谢杰人赞助哈，来，赶快在休息时间，我们赶快把 Q R code 打出来，对不对？ 张老师在放在最明显的地方，钉钉叫钉钉 <laughs> 哦。人家说，哎，老师怎么没有站这个？他不能用，没有，这绝对可以的，好吧？下课的乌尔绝在写信之前，这不知道哈，再我们看。呃，其实批雷的是七八月，大家的命盘都有变化，这这个是一个共业。说哦，这个点实在是让老师很忧郁了，好不好？哦，哦，感谢 Patrick 哦，感谢 p a t r i c 给的赞助哈。呃，购买超级留言，感谢哈。呵呵 给 <laughs> 非常感谢哈，拜登很难第二任，现在是这样看吗？倒是讲的将来都不会变哈。我觉得拜登老先生哦，他能够挺过新冠感染，后还活下来，我觉得他真的是很厉害哦。我真的觉得他寿命不见得能够完成这一任，然后他这已经快完成了，而我觉得他很厉害，好吗？是五月、七月、七八月、十月都是要注意，那是都要注意的。下半年都是很都是一个很很严峻的时候了啊，这很严峻的时候。大陆上我在去太平洋，那航母本来就出去嘛，不然你怎么训练呢？对不对？ 哦，台湾不会动武，但不知道会动。武，这个兵者，国之大事了，我们的百姓是猜不出来这个这个哪一个国家要发动战争的，那是最高机密，那是已经是超级机密了，对不对？像我们之前看到说，去年去年那个佩洛西事件之后，哦，印尼说要撤侨，对不对？那现在菲律宾啊，跟印尼也在想这个撤侨的问题，是不是？但是没有行动。老师还是一句话，你没有看到白种人撤侨，你就不用担心。啊，看老师很明白，跟各位讲。 你真的最危险的时候就是皮肤是白的，哎，无论是欧洲，无论是美国，还是加拿大，还是澳洲这几个白人国家撤侨的时候，那问题就大。了。只要白人没有撤，那可能问题就比较不大。啊，如也有可能他还没有撤，然后中国就打来，哎，这个兵冠神速嘛，对不对？这也是很正常的事情，好吗？中国粮食价会涨嘛，一定会涨。如果今天还把它禁锢令之后，年底呃乌克兰长不出粮食，那中国的粮价一定会受到涨价，这是一定会的。 他好没破产了，应该宣布他破产了吧？我记得我看了，我刚看了消息好像宣布他破产你可以去查一下。好，感谢 David，感谢 David 方赞助，好，感谢对方赞助，好，谢谢，谢谢，谢谢。然后来把那个 Q R code 收起来哦，不然我看那个画面我也觉得很难过。然 <laughs> 后那我们最后把它讲一下哈。 <coughs> 而在亚洲的局面上，哈，现在大陆的经济啊，大陆的经济啊，是被世界各国看好的。 但是，并不是所有亚洲国家都可以看好，包含台湾、韩国、日本的整体经济啊，都还卡在一个不确定的阴霾之下。尤其是韩国，因为韩国的总统尹锡悦啊，为了表示对美国的忠诚，就发表对台湾跟乌克兰的意见，这其实是一个很不明智的决定，因为这两个地方跟韩国啊并没有直接的关系。 而一个国家领导人，你在没有跟你国家有切身利益的时候，就批评其他国家的内政，而且用的比较低俗的用词，说什么没有国格，这是外交上的大忌。但是呢，在这个状况之下，哈，韩国的言行啊，并没有在中国的外交方面有多少的反制。这里面是比较可能原因是啊，中国本身在等韩国的总统完成跟拜登的会面之后，之后会不会还有继续延伸干涉到中国的内政的状况？ 如果有，那么中国极有可能再下一波更严峻的禁韩令。呃，现说韩国的企业在中国的发展，那这个对韩国就有非常严重的打击。那为什么呢？因为美国他们欧洲这边的经济不理想，你要发展好，当然是我们现在看到经济发展最好的，当然还是中国。然后就是说，你中国只要限韩，那么很多事情啊，韩国就会受到比较大的打击。 而俄罗斯也比较直接，直接告诉韩国，你如果敢把武器送到乌克兰，哎，后面的事情我们慢慢谈，对不对？那个老毛子比较直接一点。而日本部分呢，现在在日本的半导体产业啊，并没有办法取代台湾台积电，而台积电在日本的厂也不知道能不能够及时给盖完。 如果在盖好之前，中国就发动收台，那么这个日本跟韩国啊，才有机会捡到便宜。毕竟厂盖了一半，你可以去盖啊，盖好了自己用了，对不对？那或者是说，他们现在美国、日本跟韩国啊，就可以去他们成为美国的半导体的制造国家。不过啊，即使做这件事情啊，台湾即使被收了，他美国把单转给日本、韩国，这个也不会持续太久，因为在中俄两国的压力之下，美国一定会加紧想办法。 把半导体产业移到欧美的国家里面去，可以生产的地方继续去处理，哪怕哪怕你可能有一段时间你没办法制造高制程的，可能只能美国可能自己可能只能制造出七纳米的，或者在美洲美国那个台积电啊，美积电它可以做到三纳米的，但是产量也不会太高。但是问题是在中国，过去我们在当大崩坏的直播专题里面有谈到。 在一个国家，它的人口出生率的问题啊，会导致一个国家它人口劳动啊，劳动动力跟不动产需求的缩减。例如日本就受到了这个那个国民不断的萎缩的状况啊，韩国也是一样，他们现在每一年的出生率是负的，也就是说，出生的小孩比死亡的老人还要来的少，就是死的人多，出生的人少，这对国家来讲是一个很严重、很严重的问题产生。而中国也是一样。 中国现在的不动产呢，你打压它也不是，你不打压它也不是。之前就是中国进行了打房的政策，啊，就是不给二手房，也就是中古屋贷款的政策，就没有什么太好的下场跟作用，因为你只是把百姓的购购房的需求啊，逼去买了新的新城屋，但是不是房子新的就好，二手房、中古屋有它的需求存在，这里面包含了都市功能等等。 你把百姓逼去买新房，那新房又可能变成烂尾楼，哎，中国总是有嘛，对不对？所以一整套下来，不动产的问题就成为中国青年一代他变成他们躺平，第二个没有动力继续生小孩的重大原因。因为我生了，我去哪里养？是不是？那个男人追女人，那什么隔房隔车隔他妈，对不对？女人追男人，隔层纱，是不是？ 而这个问题啊，其实对于中国来说啊，其实要能不能处理，它其实是不难处理的。应该说，中国跟香港这类高房价的地方啊，你只要能够司法其他国家的制度，就可以在不管制购物贷款，你想买新的你就买新的，你想买二手房你就买二手房，而且还可以妥善处理青年跟百姓，还有年老百姓的居住问题，房价就可以获得市场的机制来得到了抑制。 政府也不需要出出台什么样的措施，或者金融的压制，或者抽银根来进行打防的措施。这什么办法可以解决这个问题呢？这这段时间呢，老师在阳的时候啊，哦，也是研究世界各国的制度后发现，其实中国只要效法日本、德国跟新加坡的模式，就可以处理好中国现在面临到的这个新一代躺平的问题。也就是说，中国这么大的国家，只要制定好两个部分。 第一个部分呢，就是在租屋市场里面，你按照每一个中国这么多省，他们的收入这么大的高低曲线，你就按照该省或是该市啊，比如说成都啊，或者什么不同的市，他们那个城市里面小康家庭的平均所得，针对居住房的租金，还有还有屋龄做一个租金上限的设置，而且每一份租约啊都不能定私约啊，你只要出租的的那个租屋合约啊。 都必须经由法院或者是民间公证人来做租任契约的签订。这样，房客如果你不按时缴租啊，超过比如说你超过你押金的期限，房东就可以请当地的派出所驱离不良的房客。台湾就可以这么做。而房客如果按时缴租，房东在租约内就不得解约驱离房客，即使这个房子被法拍或是更换业主。 都不能够驱离房客，而且你续约的时候，租金也不能随意的调整，必须按照该市或者该省的通膨来进行调整。那么在这种状况之下，房东跟房客的权益保障了，合约一签，房客就不用担心随时被收回房子，租金也不是可以被哄抬的商品，那么安家落户就会变得容易。即使你是新婚，对不对？你跟房东签个三年五年的合约。 那么这段时间你生小孩都不用担心居住的问题，青年就可以说，我用我比较少的代价去维持我自己家庭的运作，而且我租金的额度也受到保障，不会说我这个月我这今年我合约里面我是一个月两千块人民币，然后呢，房东他觉得市价高了，他现在开一个月涨成五千人民币，我想涨就涨，这种事情就不会发生。你只要变成有正常上班、正常的收入，你就不会有居无定所的压力。而这个措施一旦下去啊。 那一般喜欢炒房、囤房的的投资客就变得没有利益，因为租金收入的利益被限制住了，买卖也得看买家在不在意附带房客。老师刚才说的这个措施是针对居住房，而不是说那个那个办公室写字楼，那不是哈。而你变成说带房客，那就变成有困难的买卖，那么炒房的诱因就变少，而且你租金是有上限的。 那房地产也会自然就冷却。只有真正刚需的买家，就是我确定我要买一间房子给我自己住，那我才会去购买房子。而这些租屋制度啊，基本上在日本就是如此的施行。而政府在中国现在也有在开这个社会住宅，也可以施法新加坡的主屋，以百姓在国家或者该市该省的平均年所得乘上一定的基数作为社会住宅的售价，而且你只有该市有户籍的人才能够购买。 这样也可以避免在一二线城市炒房的问题。而即使你今天你是没有在户口，在比如说上海或哪个地方，你租金是有上限状况之下，我买与不买其实变得一点都不重要。而这个是第一个策略。第二个策略就是集合式的住宅啊，也就是大陆说的小区，就必须成立业成立业主委员会，由业主的委员会来招标物业管理公司，这就可以司法台湾。 由业主管理物业，物业管理小区账目的收支必须经过业主同意后才能拨款，这样原本中国常有的社区的问题就被可以获得比较妥善的解决方式。而这两个解决的方法对中国式来说是非常需要的，为什么呢？这对我们整个亚洲都是有必要的，而是很有很有好处的，因为中国的经济发展速度太快。 但是中国的百姓对于法律跟法治的观念还在过渡期，不是说中国的百姓不懂法，而是这个是一个过渡期。人生四大要件，食、衣、住、行里面的居住，如果可以变把它变成强制的法治化，大家都必须经过法院或是民间公证人来履行这个契约，那么这对于“一带一路”的中国社会啊，就可以快速建立起百姓对于法治观念跟合约的精神，对不对？ 否则，在中国啊，有很多的地方哦，还是以人治的方向为主。那很多事情啊，在他们的城市里面、或小区里面，或是这彼此的一些合约里面发生问题的时候，我们可以很轻易的看到，他们既不是找警察，也不是找法院，因为警察可能自己就变裁判者，这本身是不合理的。很多人不知道，警察只有警察权，他并没有裁判权。但是在中国，警察竟然还可以擅自裁判，这本身就是一个错误的做法，是不是？ 那你这个百姓求助无门，找法院不知道怎么找，也你要那你要打官司不知道怎么打，还找警察，警察还给你给你给你搓搓汤圆，对不对？那变成百姓什么谁不找找媒体，是不是找记者去曝光这些事情，或者是在抖音发布网络公审，对不对？实名举报这些，对于中国的整体的经济发展就是很大的问题。而这个状况在韩国也是很严重，有韩国的居住问题啊，在首尔这些一线的城市啊。 也是变成了很多的青年，你根本没有办法生存。所以政府如果不解决百姓的居住问题啊，强制百姓习惯被法律所约束跟契约的精神，那么要说让社会高度的进入了人文发展的阶段，那就走得比较辛苦。所以这个事情啊，中国如果能够把他自己百姓的这个居住问题处理好了然后租租赁契约变成一个很强制的状况，百姓自然会对这个守法跟合约精神做得很好。 当百姓有了很好的合约精神，呃，做到什么之后，我们该利用法院，或是爱利用这个契约的强制力。那么，他对各个国家来的人，他们都会变成我在中国做生意，做任何事情都很有保障。那这样子，你的商业跟经济才能够获得发展。中国的经济发展好了，周边的国家，包含阿塞，包含中港台，包含了日本、韩国，其实都会互蒙其利。这是一个一这个一连串的一个小的事情。所以，虽然说是中国的居住问题啊。 其实这个只要解决了，哦，对整个亚洲来讲，绝对是一个非常非常好的结果。不过这需要时间呢。中国的政府有没有这么有魄力？哎，老师也只能说说说而已呵 <laughs> 这不知道好吗？好，那我们今天节目大概在这边，哈，各位讲一下，哈，来哦，那我们次哦，我们要讲如何面对粮价上涨的问题，多赚钱吧，不然怎么办呢？我也不知道怎么办了，多赚钱吧，是不是，票客都不放了，哦。 好，那金融中国 GDP 成长，但失业率高，这是为啥？我们上周有讲过，啊，我们上周有讲过哈，就是因为中国的青年啊，青年你没有办法获得妥善的就业，就变成你的劳力的浪费。其实，在上周的我们的直播内容已经有讲过了，你可以上去看一下，好吗？好，那我们今天不好意思，老师超过两分钟的时间，我今天设计的时间大概应该应该是准时讲完。 就刚好像聊天多了两分钟，说就玩了两分钟结束，好吗？但是还是要把它讲完，不然每次讲不完变成一个特质，那也不大好，好吗？好，感谢各位今天的参与。那下周啊，我们会更新关于 AI 的话题。我是陈老师，我们下周见。